この街明かりが灯るきしむ歯車と車輪の音響かせて歩いた行くあてもなくうまく歩けなくても 昔にあの人がいた君は特別な人形だと踊れるタイカルに褒められるように見守る立ってる 生まれたのでしょうただ永遠に歌い続けるいつかは眠りつきあの人もいる素敵な場所の未来は叶わない一人二人生きてどうやって 時が流れて歌も忘れてあの人眠る場所へと急ぐ日々はれた体を引きずりながら何度転ぶ 場所に花を添えさあ眠らせてあの人と共に願いを叶えましょう君は自由一人で生きたい人の声が聞こえた誓い 響き渡る穏やかな光私を